чому ми не допрацювали? Недовіра до українського парламенту в значній мірі пов'язана з тим, що ми досі не стали парламентом відповідальних депутатів. На жаль, і нинішній склад парламенту не усвідомив ще до кінця, що в повній мірі того, що бути народним депутатом, це робота, це обов'язки, а не тільки привілеї. Дисципліна участі депутатів в пленарних засіданнях Верховної Ради України і засіданнях комітетів залишається величезною проблемою для ефективної нашої роботи, як в багатьох випадках ставить під ризик прийняття, в тому числі і надважливих рішень в стінах українського парламенту. На сьогодні ми можемо боротися з цим ганебним явищем тільки через залучення громадськості, і ми відкрили інформацію про роботу депутатів, але проблема не подолана. Ще одне ганебне явище це непарламентська поведінка народних депутатів, як в цьому залі, так і за його межами. Ми маємо добуватись результати прийняттям законів, а не застосуванням фізичної сили. Ми не маємо прикриватись депутатською недоторканістю, щоб вчиняти безчинство. Ми прийняли декілька рішень про позбавлення недоторканності декого з тих, хто осоромив честь депутата. Але ми так і не прийняли рішення щодо скасування депутатської недоторканності. І я ще раз хочу звернутися до профільного комітету, внести пропозиції Верховній Раді щодо розгляду цього питання. І я хочу сказати наступне: що за будь-які кримінальні злочини не має бути жодної. Жодного імунітету, все те, що стосується парламентської роботи, все те, що стосується політичної позиції, це все має бути захищено захищено на 100%. І ми маємо це з вами зробити.